Mtangazaji Zamaradi Mtetema hila amefanikiwa kuzindua chaneli yake ya Zamaradi TV ambayo itakuwa ikipatikana katika kingamuzi cha Azam sambamba na mume wake Bwana Shaban hii leo ameweza kuzindua namba yao ya bahati. Hawakuwa na mengi ya kuongea zaidi ya kuahidi Watanzania kwamba wategemea mambo mazuri ambayo yatakuwa yakipatikana katika chaneli hiyo. Sambamba na hilo, waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo Zanzibar Tabia Maulidi Mwita amewataka wanahabari kufuata habari kwa uhakika ili wananchi waweze kupata taarifa sahihi na kwa wakati, ikiwemo kuzingatia suala la uwajibikaji wa kazi zao kwa weledi. Waziri Tabia ameyasema hayo wakati akifungua kongamano la siku mbili la kuadhimisha miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani na kuongeza kuwa habari ni kitu muhimu, hivyo wanahabari wana jukumu la kutoa taarifa sahihi kwa jamii na kujitahidi kufanya kazi zao kwa weledi. Amenukuliwa akisema kuwa siku ya uhuru wa vyombo vya habari inatoa fursa kwa watu duniani kote, hasa wanahabari, kuonyesha mshikamano wao kwa kutoa wito wa kuondoa vizuizi vya kupata habari. Aidha, waziri huyo pia ameongeza kuwa wanahabari wan... wanahabari wanao uwezo wa kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi na taasisi kwa kuwakumbusha watu kuhusu umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari katika kukuza maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Na hiyo ni news updates. Mimi ni Adele Watts, naomba tuambie katika comment ni kitu gani ambacho unaweza ukawashauri wanahabari. Hii yote ni katika kukuza maadili na kufuata utaratibu wa kazi zao. Ni kusi, ni kusi tu take two ni kuombe tu usiache kusubscribe ili uweze kupata habari nyingi ambazo tutakuwa tukiziweka katika chaneli yetu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.